Жюль Верн. Вокруг света за 80 дней. В 12.47 Филиас Фок поднялся и прошел в гостиную. Роскошный зал, украшенный великолепными картинами. Там ему подали свежий номер газеты «Таймс». Полчаса спустя в зале появились другие члены клуба и подошли к камину. «Ну, Ральф, как обстоят дела с кражей?» Событием, ставшим предметом всеобщего обсуждения, в том числе и всех газет королевства, была, разумеется, кража в банке, которая случилась три дня назад. Пачка банкнот на общую сумму 55 тысяч фунтов стерлингов была похищена с конторки в Банке Англии. Я утверждаю, что все шансы на стороне вора. Это, без сомнения, ловкий малый. Но где ему укрыться? Э? Куда, по-вашему, он может поехать? Не знаю, но без сомнений существует немало мест во всем мире, где бы он смог осесть. А, существовала. Снимите, будьте любезны, колоду, мистер Фланиган. Существовала? Что вы под этим подразумеваете? Или Земля ненароком уменьшилась? Разумеется. Я полностью согласен с мистером Фогом. Земля уменьшилась, и это подтверждается тем, что теперь ее можно объехать в 10 раз быстрее, чем сто лет назад. А это в данном случае ускорит поиски. И облегчит бегство вору. А, ваш ход, э, мистер Стюарт. Действительно, господа, стало возможным объехать весь мир именно в эти сроки. Вот расчет, составленный Morning Chronicle. Да, 80 дней. Хотел бы я посмотреть, как это у вас получится. Это зависит от вас. Поедем вместе. Сохрани меня, небо. Но бьюсь об заклад на 4000 фунтов, что такое путешествие за такое время невозможно. <laughs> Напротив, вполне возможно. Он это не всерьез. Когда я держу пари, то всегда всерьез. Идет. У меня на счету в банке братьев Беринг имеется сумма в 20 тысяч фунтов стерлингов, и я охотно ею рискну. 20 тысяч фунтов? В конце концов, это просто шутка. Настоящий англичанин никогда не шутит, когда дело идет о столь серьезной вещи, как пари. Бьюсь об заклад или 20 тысяч фунтов, что объеду земной шар за 80 дней, а то и меньше. Принимайте пари. Да! да. В 25 минут восьмого Филиас Фок покинул реформаторский клуб. Паспорту! Да, месье, сэр. Через 10 минут мы уезжаем в Дувр, а затем в Кале. А, месье собирается уехать из дома? Да, мы отправляемся в кругосветное путешествие. К кругосветное путешествие? Мы должны обернуться за 80 дней, поэтому нам нельзя терять ни минуты. А как же багаж? Никакого багажа. Только саквояж с двумя шерстяными рубашками и тремя парами носков. То же самое для вас. Остальное, если будет нужно, купим по пути. Ступайте. В 8 часов паспорту, держа в руках саквояж, вновь присоединился к своему господину. Сам Фок был уже готов. Он взял саквояж, открыл его и вложил туда объемную пачку хрустящих банкнот. «Возьмите его и не выпускайте из рук. В нем 20 тысяч фунтов». Саквояж чуть было не выскользнул из рук паспорту, как будто находившиеся там 20 тысяч фунтов были в золотых слитках. Господин и слуга вышли из дому. В 20 минут девятого Кэп высадил их перед воротами вокзала Чаринг-Кросс. Филиас Фок приказал паспорту взять два билета первого класса до Парижа. В 8.45 раздался свисток, и поезд тронулся. Паспорту прижимал к себе саквояж. Внезапно он испустил вопль отчаяния. «О боже!» Что случилось? Я забыл отключить газовую горелку в своей комнате. Хм, очень хорошо. Она будет гореть все 80 дней за ваш счет.